<laughs> Já pensou? Já tá gravando. Ele tá cortando uma. Pensa de novo, vai, vai. Vamos. Hola, ¿qué tal? Hoy te presento este canal, Fórmula una... ¿Viste? Pero bueno, hasta viste. Bienvenido a este canal. Ahorra tu tiempo he decidido hacer esa presentación corta así de, lo que hay en este canal. He completado acá tres meses de canal, así que he de cerrar un ciclo ahí Graças a todos que se han suscrito. He crecido así exponencialmente, tremendamente, ¿sí? increíble. <laughs> Pero gracias ahí por todos los que se han suscrito. Si aún te suscribió, e te gusta este canal, después de esta presentación ya te invito a que te suscribas. Vale. Al final del video aparece un cabezón ahí. Só clicar suscribir ou oh, aí tem um botãozinho rojo aí escrito solo suscribir, ¿vale? Então, que há acá en este canal? Eu, até agora, he criado assim. Hace três meses he tenido essa ideia, esa idea, Com algumas playlists aí que, que eu chamo de burbujas ou mandalas ou dimensões, como seja. São sete que há acá criada. A primeira playlist ou burbuja ou dimensão aí é la burbuja de los editores ahí, eh, ¿vale? Entonces, tengo acá una playlist creada con editores de video y de fotografía, donde comparto lo que sé y lo que voy aprendiendo también. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, voy a dejar enlazado ahí las playlists, ¿vale? La segunda, la segunda es aprendiendo juntos, ¿vale? Aprendiendo juntos viene, viene com essa ideia de tratar os fundamentos da fotografia, ¿vale? Então, para quem está começando quer aprender a manejar a câmera, etc. Aspectos mais fundamentos e técnicos assim. Então, a playlist Aprendendo Juntos vai conter aí vai conter aí essa info. Né. Reci recém termina a primeira temporada, Mas assim, Pero minha ideia, eu tenho aí planejado para quatro temporadas e eh, quizás eso crezca más, depende del creativo ahí, ¿no? el, el, personal del creativo, vamos a ver ¿no? cómo, cómo, va ahí. Dark Room Yuzu. Dark Room Yuzu es un espacio ahí creado para, para tratar los negativos internos así, y revelá-los, ¿no? Então a ideia aí basicamente é um espaço aí dedicado a, a filosofar assim ¿vale? Reflexionar, questionar. e é algo bem assim a nível bem personal, assim, pelo que, que comparto porque eu creio que isso, eu creio que é importante assim na fotografia trazer esse, essa reflexão né? porque principalmente agora que também na época que, é, que há muita produção de fotografia então um espaço para parar e reflexionar também um pouco sobre esse interno esse interno do fotógrafo tem um espaço dedicado a reviews e de alguns reviews com que tinha. E a ideia é, às é vezes também, às vezes há produtos que necessitam ser testados e ver que, que é uma bosta. Então, entre <laughs> os reviews de coisas boas que tenho e entre reviews de umas coisas que não merece a pena. Então, a isso vale. Se futuramente aí alguma marca aí que assina uma parceria aí, aí tá bom. <laughs> vale tem um espaço aqui de vlog, onde vlog é vlog, né? e nele enquadra. Nele enquadra é, um espaço aqui é criado para entrevistas. Entrevistas a fotógrafos, a coletivos e a, a exposição de, de séries fotográficas. Então, a ideia é casa generar um vínculo, não? seres vínculo, generar essa conexão generar essa colaboração né? Porque quando uno comparte esse espaço né, assim, ¿no? Genera nuevos aprendizagens, Para mim sempre é importante, mais allá da técnica e da foto que outro fotógrafo tem é como ele ha passado por isso, sua experiência, assim, isso é enriquecedor, assim, tá? Então, e tenham um espaço criado para si mesmo. Pô, então se tu canal tem dono já, tu tem que ficar em outra coisa, né, não é esse é o espaço deles né? cines, assim. Eu... Agora tem sugerências de películas sobre fotografia. Futuramente eu quero que começar a ah, colocar temas aí de direção de fotografia para cines. E isso, porra, óbvio que isso é futuramente assim, né? Mas futuramente eu tenho isso de planeado, tenho outras coisas planeadas aí. Vale? não vou. Não, não vou soltar agora porque tá aí, tá aí se formando, vale? Pero tenho aí outros. Um ou dois espaços mais aí que quero criar, pero mais a futuro, vale? Então, eu decido fazer essa apresentação aqui curta, não? Eu apresento esses sete, esses sete espaços que tem esse canal como base, como fundamento. E creio que dentro desses três meses esse era meu plano, assim. Essa era a ideia. Felizmente, aí com a ajuda de vocês e, e de mais gente, a se logrado assim esse, ha logrado cerrar ah, esse ciclo de uma maneira bem sincrônica, assim, eu creio. E isso, se te gostou a ideia, se te gostou esse projeto e quer me apoiar, pois suscreva-te, isso me ajuda a seguir criando, a seguir haciendo que esse canal acá. eso. Nos vemos en la próxima. Te invito aí que veas las playlists. Y hasta luego. Cuídate.